Ahí voy. Ahí voy. Te espero. Yeah. Ah. Ya, noches de arroz como en Japón Rompo el tazón y me escapo Gira el balón que lo atrapo Veo tu carita de sapo Que no sepan lo que aguanto que no sepas de Monsanto Prendo pelas a mi santo No dejo hoja en blanco ¿Escuchaste Perry? Ready to die On oh, my man fly Por el paraíso dar Sin dejar nada Voy con un Chester, dos billetes y mi night white Aunque te cueste a esa gente no le digas nada Que no presuman si suman espuma Que no te suban oscuras a puras plumas de dudas lo mío es disfrutar y aguantar en ayuna hasta que llegue el día el que me sonría la luna. Yeah, escribo sobre Watashi entre Flax y Shin. En el final siempre un casi, quiero a mi casi D. Hablar de hacerlo es fácil, pero no le sale así. 2141 y arpe lo suyo, fuck that Manejo los hilos, soy Anatoly Karpov. A esa manga de popstar los tumbo con Mirko Krokov. Yo me siento rap porque soy el puto sol. Dame love. Mientras enroló otro soy la semilla que este mundo germinó Ahora saben por qué lo hago yo, you know Sacando versos en la puna, sin la neblina Cuando me ven le entran todas dudas, no hay mentiras Pared de rosas, techo de espinas Abril no llega, julio termina No te hagas dramas, no te lastimes Quemo otra rama, fa que esos giles Ella me llama ella me sigue, ella es la llama, yo busco miles. Ya, ya, ya, ya. Entiendo que es duro para todos ya, con una escena que de lobos llena está. Quisieron ser corderos, se convirtieron en cuervos y ahora ni me dejan algo que no va a sanar. Teando su necesidad de traicionar. Sí de reír, de llorar y de lamentar Pero eso no justifica que por un poco de guita no sepan a su mente ahora controlar entiendo el dinero cambia a la gente Si no mira a todos nuestros presidentes yo no confío en nadie que le tira su cable Y el hijo de puta cobarde te deja a tu suerte ya pasé por cosas que pensé no iba a pasar De traición, de perdón y de un poco más crucé con gente que nunca me iba a cruzar Y ahora cambio tatuajes por archivos swap No me importa el dinero ni sonar ATP Ni cantar algo de algún tema que vos ya sabes Amo lo comercial pero tenés que saber Que vender el alma al diablo no te da de comer Esto no es un forreo ni nada que ver Yo hago lo que quiero como Kanye West No me importa el ni estar de 10 Con el 8 me conformo y ya lo abroché Esto no es un forreo ni nada que ver Yo hago lo que quiero como Kanye West No me importa el dinero ni estar de 10 Con el 8 me conformo y ya lo abroché